Créole mauricien dans salle des bains. Lavabo. Robinet. Miroir. Brosse à dents. Cotton bed. Coton. Shampoing. Baignoire. Serviette. Savonnette. Merci.